Зараз у нас осінь і якраз дуже хороша пора. Якраз для того, зараз я чуть-чуть, для того, щоб розсадити рози, розсадити троянди. Зараз і не жарко, і не холодно, і багато, багато тих е, гілочок, які можна посадити. Я вам сьогодні хочу показати, як я як я розсаджую троянди. Ось тут ми будемо працювати. Чуть-чуть трохи зараз поверну отам. Ми будемо висаджувати наші троянди. Я зарані підготовила ті. Е, троянди, які вже відцвіли, я його вже відрізала. І наготовила. Такі в нас є вже відцвівші троянди. одна, вже друга ось. Сім гілочок я підготувала, підготувала і тому, і тому приступаємо. Ось. Ну, ну так, можливо, буде краще. Так, а ну дивимось, все видно. Значить, починаємо із наших гілочок. Вона є така вже відцвіла. Ми обираємо всі. Ці, можливо, б ще б і розцвіли, але оцей холод, той, який був 10 градусів завжди була для них це було дуже холодно. Це було дві неділі десь, мабуть, назад. І тому вони, я, звичайно, цей бутончик відріжу, і потім, як я раніше вам показувала, там можна зробити композицію, поставити, і він ще буде радувати. Він ще буде радувати в хаті. Роз, розквітне. І ще один є у нас, ми теж його поставимо в нашу композицію, теж відірвемо лишні пелюсточки. Такий красивий бутон буде нашу композицію. Цю відрізаємо. Це вже це ще бутон. Також залишимо його. лишні пелюсточки, ті, які захворіли. Вбираємо, відриваємо і залишаємо такий бутон. І от ми відібрали, у нас такий буде чудовий міні-букет. Ну і далі працюємо над нашою, над нашим пагоном. Я завжди починаю знизу. Тут більше сили гілочки. І рахуємо один листочок, другий, третій, четвертий. Далі буде п'ятий, шостий і сьомий. Сім листочків, решту відрізаємо. Получився у нас отакий пагон. І Те ж саме зробимо з усіма нашими іншими те, що ми підготували. Відрізаємо. вже у нас два. Слідуючий те саме. Якщо прийметься, то в нас буде нових сім кущів. Валерій у нас тут є. Слідуючий такий трохи. Проекспериментуємо. Зробимо спробуємо, залишимо таких два пагона, подивимось, що з них буде. І слідуючий, і слідуючий. Це вже шостий. І є у нас ще один, але чомусь він дуже маленький. Зараз я ще піду червону візьму. Це у нас це у нас троянди всі такого кольору. Такого, як бачимо, ми можемо трошки, зараз я покажу вам саме колір які є. Трохи настроїла тут. Вон так. Друзі, чат працює. Пишіть мені, будь ласка. Отакий колір нашої троянди був. Таких ми відібрали шість. Ідемо по червоному. Есть. Значит, я взяла саме знайшла таку сильну гілочку, відрізаємо. 7. Вільним нехай буде 8. Тим ще гілочка сильна. наші підготовлені вже гілочки. І йдемо їх висаджувати в нашу. Так, як мені настроїти? Зараз, щоб саме було видно те, де я буду зараз. Ось. Угу. Я зараз не бачу. Зараз, друзі, трошки підстрою, аби було видно там, де ми будемо працювати. Я зрозуміла, коли камеру я не трогаю, вона чудово працює. Угу. Ось ми тут будемо працювати. назад, вертаюся назад. Так, беремо наші підготовлені гілочки для висаджування. ідемо сюди, ми будемо і працювати. Ось вона у нас. Так, сюди ми будемо висаджувати. Так, беремо нашу сапку. хочу вам розказати, що найкраща садка це та, яка зроблена своїм руками. Ну, як завжди. Цю садку зробив чоловік майстер на всі руки, нержавіюча сталь нержавіючий сталь, чудові сварочні. Чудовий був сварщик. І зараз пробуємо глибоку-глибоку ямку. О, таким чином придумала, як його поставити. Є. Дуже чудова ця сапка. Вона з нержавіючої сталі, це не те, що продають виробники або продавці, скажімо, да? китайське. Думаєш, воно завжди все буде одноразове. Так, є глибока в нас глибока ямка, тому що наші білочки треба буде поставити так, щоб е, глибоко, як можна глибше, їх втопити в землю. Вони можуть зимувати. і наші пішли наші гілочки. Я їх струмлю як можна глибше. Друга. Я їх просто хочу, щоб вони пустили корінчик, тому насаджую їх одна біля одної. Потім, коли вони відпустять по 3-7 листочків, тоді ми їх пересадимо. у нас вже є. Ще залишилося три. оце наша гілочка, яку, з якою ми хочемо проекспериментувати. Так, є. Тепер Посипаємо земелькою. і робимо їм тепличку. Наша 3-літрова банка. Найкраще робити міні-теплицю скляною банкою. Угу. Так, це трохи високовато. Треба, подивимось, зараз треба підрізати так, щоб вони в нас всі вкрилися. І сподіваюся, що вже вони в нас. притиснули гарно до землі, щоб не було. І залишаємо так на всю зиму. А далі, якщо вони нам попускають, то буде і весна, і літо, тобто вони у нас будуть так і зимувати. Зараз я переверну вам в іншу сторону, покажу вам. Ось такий ми зробили міні-парничок. Ми висадили 8 гілочок, троянд якщо приживуться, то будемо розсаджувати. У нас вийде 8 кущиків. Із них отакі, такі троянди я висадила. Також червоні. Зараз покажу вам червону. Поки що ще. Дуже любить. Бабайка залишила. І заберемо ці троянди, які ми бутони залишили на наше. Сумуємо. Якщо приймуться, буде 8 кущиків, із них 5 білих букетів. Вони дуже чудові, вони кремові, а коли розквітають, от такою, такою красивою трояндою розквітають. І дві гілочки я посадила отакі чудові. Вони звичайні і приймаються непогано і не такі прихотливі. Тобто такі чудові в нас є. Одну роботу зробили, троянди пересадили. Друзі, підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик. Хорошего мне.